Check. Check. Check. Check. C'est Joe. Hey. Check. Yeah, check. Yeah. هولا دي نويف ونطول بلاش عليكم لي ريزكم مثنى مثنى الله يخليكم دوني تشارج كمش الحمد راميكم هذا غير طرح تشترنج فيه عوان تحت دونك فازت بياض شيت تو اي على الراب مريقل سي يويكم ما غينجاش اللي خاف غي وجدو تقابيكم فريستايل بوزل ريقي فودنيكم لا اله الا الله خفت موازينكم العزيز رسول الله ثبت يديكم شاعل كلم شاهب استجدوا ما طفيكم تقولوا بيرون تفهم جامي ليكم نوا كريكاري ماس واحد ثلاثة واحد جوج كوليكم يتغاسو الحنة قلبتو علاش رجليكم بديتو يامات العز واليوم حفات ليكم تخنو غي بلاصة وحدة عينة تشفاو فيكم كتموتمو بعتو للحاكم بزازلكم غير ابي ترجع خير القاع عمرو فيكم ليا صيفط هالبسو ام هير نديكم نسمع بلاش نواح راه تنفخو عينيكم تمغربتو تا الموت على بيت خواريكم دوك جلال بالعيب ولا غير الله جايبينكم قديب النحاس بالذهب في العيد شللها جلوقه من الجمع عليها عرقو خرازيكم طلبتو بالخاطر حبيتو يشم هاري بلادكم خنز نار من بيكي تبعت فيكم ديسكور كي الواحد يفضل مني عليكم برومت فيوتشر هكا ديما نبالي بلي تلبسي باراليزي بكي تلبسي فاليزي بلي تلبسي كاناليزي فلار 35 مليون نسامة خلقت منها 20 تكون كلون جا كلون خي زق الغبرة ريم القلب العلوة كونتري المعيشة كون جي في طلاب وكاليبس مونطاليتي فيولي ريحة الواد الحار طالعة من لي سيرفو ينعل دين هاد البلاد ينعل دين اللي دار عليها شيفون ينعل دين اللي دار عليها شيفون you. تواضعت نهار كيت على روابط والله تفلقنت ولقيت شي زالوك بايت مع قرعة خارجة كرقوش غنات في الساحة بلاصة تشهات عيد العرش تطلع بغات لا لابسة في السيب بعزمات باش طيحني لوزات نشطات الكتف هزات بغاتني نقولها كتعرفي تشطحي بلا ما تفرحيش جامي لبسي يعلق عليك غادي غير نبول عليك الجي بي الجي انتي عليك كوميك يا بنات لا لا بنانا دايرين خير فلوني بتفطرو بزبل الجلبانة عينا ما نرشو عليكم بايكو جمعتو في ريوسكم تقيدو شارع دكالة دو شاده فيا لالاكم ضربو الخمسة باش تنساو جهد الرجل اللي لابسكم حتى من داك اللي تخيل راسو عليكم حاكم قوة جهد ضعف عقلو سما راسو ترجع مرة غني مع الوليات خمس درون وابدو بدوك مكوكب بيكي في بريات نرمي عليه هاد الهريس سولو شيختكم سيندا علاش سميتها سينا غير هي كحلة والاخرى تخيلت راسها شاكيرة باك غاف بليزير مني نسفتكم تستاجيو الرجولة عندي هشام ترجعو العالم Hollywood, from Hollywood, from Hollywood.